Nah teman-teman, sekarang kita berlanjut ke origami yang kedua, yaitu origami paus, seperti ini. Bahan dan alat yang dibutuhkan hanya dua, yaitu spidol atau pen, dan kertas origami seperti ini. Selanjutnya, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat segitiga seperti tadi. Kita bagi kertas ini menjadi dua, kita tekuk menjadi dua, sehingga berbentuk seperti segitiga kita tekan setelah itu kita buka kembali terlihat di sini ada tekukannya lalu kita lipat kita lipat kertasnya dengan sisi seperti ini ini kita sudah lipat sisi sebelah kanan kita akan lipat sisi sebelah kiri sama dengan sisi yang sebelah kanan sudah jadi seperti ini langkah yang selanjutnya adalah tekuk bagian bawah sampai ke tengah sebelah sini Oke, sudah jadi seperti ini. Lalu kita tekuk ke dalam. Jadi yang kertas yang berwarna tadi ada di bagian luar. Oke, kalau sudah kita tekuk dua seperti ini, kita buat buntutnya. Kita tekuk ke bagian atas. dan selesai tinggal kita berikan ornamen mata seperti ini kita sudah belajar ornamen mata kalian juga bisa menambahkan ornamen mulut seperti ini nah ini sudah jadi origami yang kedua yaitu origami paus